아 milikku saat kembali mudah yang yang sepuluh. Iya, mana boleh tepuk tangan untuk buat Lengkor Perbuatan Jaya semangat ya. Oke, ini bareng-bareng ya. Biar lebih meriah. Kita nyanyi sama-sama, bareng-bareng ya. Boleh mana yang buat Sirna Band ya?